Em uma cidade do leste da Alemanha, no topo de uma colina cercada pelo rio Mold, fica uma das fortalezas mais inexpugnáveis do Terceiro Reich, o Castelo de Kolditz, agora convertido em uma prisão, onde estão confinados, além de alguns militares de alto escalão, aqueles prisioneiros aliados que tentaram escapar de outros campos. Kolditz é considerado pelos alemães como Sondelager, uma prisão de segurança máxima Colditz é o orgulho do sistema penitenciário alemão e um local à prova de fugas. Para os prisioneiros aliados, a única saída de Colditz é a morte. Saudações, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com Comandos 2. Essa já é a missão número 9. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente, que vai estar aqui no card. One, in position. Pull in position. Three, in position. Four, in position. Okay, guys. Remember that once inside the castle, we mustn't set off the alarm or they'll kill our comrade. We have to get the three parts of the secret plan he was trying to steal which led to his capture. Okay, the plan is encoded in three different parts. First, there is an encrypted document which is in Major General Rudolph's possession. It comprises several sheets filled with numbers that appear to mean nothing. Secondly, the code template has been hidden by General Heinz. It is a template sheet with holes punched into it. It will only display the numbers of interest when placed over the encrypted document. Finally, we need the codebook to decipher the text of the plan. It is kept by Field Marshal Desfel. Remember that if we set off the alarm, they will not only kill our friend, but will also destroy all the documents. Okay, men. If we ever needed perfection, it's today more than ever before. This is what we do. Let's do it for our friend. Muito bem, começando. It's about time. Franco Atirador. Hum. Já caíram dois. Esse jogo dá suporte para multiplayer. Se você quiser jogar uma partida comigo, acesse o link que vai estar na descrição do vídeo. Hum. Acesse nosso Discord e fique por dentro. Hum. Haha. Olha o sniper. Pronto. Yes. Headshot. Opa! Foi visto. Oh no. Haha. hmm. Opa, opa, opa. Ih, onde você vai? All right. Toma. I like this. Grande, franco atirador. É isso aí. Ok. <laughs> Não saiu como eu esperava, mas tudo bem. Tá valendo. Adiante. <laughs> Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Hum. about time. Hmm. Aha. Uh-huh. Hum. É isso aí, franco atirador. Mostrando yeah. do que é capaz. Agora boina verde. Boina. pega o loot. Leave it, here we are. E vamos em frente. We can do that. Vamos entrar aqui. I'm ready. Mine. Mine. E um oficial. Good. Opa, bônus. Essa é a missão mais complexa do jogo e provavelmente a mais difícil. E a missão que tem mais bônus. Derruba essa galera aqui. Mas vale a pena, porque o bônus dessa missão é o, é o melhor de todo o jogo. Yes. Põe oh. <laughs> de franco atirador, derrubando geral. Yes. Muito bem, agora o na Verde pega o barril. E o franco atirador revista a caixa de madeira. Tell me. Let's do it. Come on. Let's go. Yeah. Yes. Huh. Yes. Yeah. Muito bem, fogo! Let's do It well. Ah, moleque! Ah, já estamos dentro! Me? Essa é a chave da porta que acabamos de abrir com a explosão. Ah, pegou a dica? Você pode usar explosivos para abrir as portas. Over there. Yeah. Moin. Lembrando que para girar a tela, para girar a tela em 360 graus, você aperta a tecla Alt e pressiona o botão do scroll do mouse. Daí basta arrastar o mouse. Nessa missão isso é fundamental para poder conseguir sair de alguns lugares. Então, fique esperto. Let's do it. Muito bem, Boina Verde e Franco Atirador já estão dentro. Come on. E agora vamos para o outro grupo. Alright. Começando aqui pelo condutor. Lembrando que em Comandos 2 todos os personagens podem se disfarçar com uniformes inimigos e com isso podem abrir mão de ter que andar abaixados, que é muito mais devagar. It's all mine. E toma! Porém só o espião é capaz de se aproximar, então fique esperto. Ok. Bota o uniforme. É só uma forma de andar mais rápido. Aham. Uh -huh. Sai da frente! No one could have done it better. Grande condutor, é isso aí! It's done. Toma! Kill. Kill. all mine. Uh-huh. Olha só, sem o uniforme inimigo nós não seríamos capazes de fazer isso. That's done. Yes. E agora é a vez do espião. All right. What? Muito bem, passa o uniforme. Ahá. Wii. Derruba esse cara. Wii. Lembrando que você pode esconder os corpos na água. Tecla Shift. Okay, e a tropa. Opa, opa, opa. Essa não, cuidado com a tropa. Essa não. Vamos lá. Oui, monsieur. Espião ao resgate. beleza, é isso aí. At your service. Grande. Oui. Ha, e de bônus ainda pegamos o uniforme do oficial. Oui. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então, não, por favor, não esqueça do like. Oui. I'm alert, sir. Aha. <laughs> das und dort hingen Moi? All right. cabeça, Buddy. All right. Phew. Yes. Okie dokie. It's all mine. Grade, condutor. É isso aí. Derruba geral. Phew. Pronto, agora derruba esse aqui. It's all mine. Pronto, via livre. Vamos, larga isso daí, vambora. Let's go. Pronto. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Olma. Good. Muito bem. Primeiro eliminamos esses aqui de cima. Good. Pronto. Moin. Pronto, agora entra com os demais. Ready, sir. Me? Esse será um trabalho para o condutor. Okie, dokie. Yes. Okie dokie. Alright. Eso ahí, eso vamos al ladrón. Thank you. It's funny. I never thought I'd be happy to see your ugly face. Now we must free as many prisoners as possible. Let's disguise them in German uniforms, and then they should be able to escape unnoticed. The prisoners have a radio at the top of the bell tower that keeps them permanently connected with HQ. Green Beret. When we get the three parts of the plan, you will have to call HQ. Good choice. E agora o ladrão vai poder mostrar do que é capaz. O ladrão nessa missão vai ser muito útil, já que ele pode entrar pelas janelas. Huh? Ready? Tell me. Yes. Yes. Uh -huh. oui. Ui. Vamos entrando, vamos entrando. Yes. Huh? Tell me. What? All right. It's all mine. Yes? Pronto, já temos a primeira parte do documento. São três partes ao é todo. Opa, opa, opa! Good. Good. Done. Team. Pronto. Vamos em busca da segunda parte. Isso é um trabalho para o ladrão. Let's do it. Então lembre-se, combine as habilidades dos comandos. É Esse é o grande segredo desses jogos de comandos. Tentar resolver tudo com um personagem é muito mais difícil. E isso é um trabalho para... O Ladrão! Tell me, Pronto, já temos duas partes. Yes. E o espião também. Falta uma. Oui, monsieur. Opa! Yes. Levanta não! <laughs> Pronto. Yes. Yeah. Oui. Oui. Pronto, chegamos no local. What? Tell me. Yes? I was born for this. Subindo. Agora, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Ok. Yes. Oui. Beleza, é isso aí. É isso aí, conseguimos! Always ah, reunimos as três partes. Muito bem, salvamos o ladrão. Yes. Temos as três partes do documento. Yes. Agora, para cumprir a missão principal, basta subir na torre e o Boina Verde utilizar o rádio. Mas primeiro, vamos libertar todos os prisioneiros. Yes. E coletar os bônus que faltam. E, e para isso, vamos precisar de bastante uniforme inimigo. At your service. I'm ready, sir. We're listening, sir. Vamos entrar nos dormitórios. O local yes. ideal para conseguir esse tipo de coisa. Going there. Same and old. Okie dokie. Yes? right. It's all mine. My turn. It's all mine. It's all mine. Além disso, olha só que louco. O ladrão pode pegar os lençóis das ah. camas e formar uma corda com elas. E okay. com isso os outros comandos vão poder seguir o ladrão. Ah, quando eu descobri isso, achei genial. Fiquei impressionado quando descobri. Yes. All right. go! Yeah. Esse jogo é incrível. Yes. Aliás, toda a saga Comandos é incrível. Comenta aqui embaixo quais foram as oui. coisas que mais te impressionaram em Comandos. Ok. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. What? Yes? Yeah. Good. here we are. I love us. Let's go. Tell me. Me? sir. Yes? huh? Here we go. Team. Tell me, Okay. Tell me. Pronto. Yes. Subindo. Okay. Me? Yes. okay. Phew. Jesus. Tell me. Here we are. Allez, tell me. Yes? Tell me. Zelda? Tell me. Yeah. Me? Okay. <laughs> yes. <laughs> Good. Mais ou menos. What? Huh? Moin. Ready, sir. aqui tá resolvido. Good choice, Colonel. Não. Yes? Não. Yeah. Ah, que beleza! Beleza! Ah, moleque! Wii. E mais um bônus! Radar liberado. Yes. Subido. Ei, você! Por ali. Meia ah, tá. volta. Vou Vai, vai, vai, vai. Good. Isso. Yes. Arthur. Yeah. Pronto, ah, passa a faca nele. Pronto. good. Assim. Ok. E vamos em frente. Ui. E a volta. Vou ver. Yeah. Good. Ah, e lembrando que pressionando o F10, olha só, dessa forma vai ser mais fácil encontrar o loot. Isso vai facilitar muito encontrar os bônus. E veneno aqui também. Oui. Veneno é importante para o espião. Good choice, Colonel. Hã? Yes? Agora o ladrão vai entrar pela janela. Yes. você! Pra lá! Oui. Meia volta! Vou Passa a faca nele! Isso! Time. Toma! I'm ready, sir. Moin. Good. Olha só, mais uma vez. Ctrl F10. Moin. Dê um like nesse vídeo se você já ficou perdido nessa missão. Agreed. São muitos bônus. É muito fácil você acabar esquecendo um. Por isso esse contra-F10 é tão importante. Pronto, adi adiante. vai, vai, vai. Ok. E mais um bônus. Opa, aqui tem bala de sniper e granada pro condutor. Here Team, here we go. -huh. It's about time. Okie dokie. right? Yes? Okie dokie. Tá vendo só? Se você souber usar os recursos do jogo, ele se torna bem mais fácil. It's done. It's all mine. Pronto, libertou a galera. Fiu. Mais um bônus. Always ready. Arthur! Oui. Cuidado para você não entregar mais de um uniforme para o aliado. Para você entregar apenas uma unidade, é a tecla Shift. Good. Done. Vambora. Descendo. Let's go. Come on! All there! Pronto, aqui tá resolvido. Always ready. Vamos pro próximo. We Ih, agora o chuveiro. Uh. All right. What? Okay. Huh? Mine. Agreed. Okay. choice is mine. Okie dokie. Phew. Ah, as velhas táticas nunca falham. I'm ready. Ready, sir. Pronto. Aqui tá resolvido. Vamos em frente. Próxima porta. Oui. Oui. right. Mais veneno. Oui. Buena Verde, vai! Moin. Isso. Pronto. Via livre. Ui. Ui. Meia volta. Vou Ah. Vamos. Ok. Aham. Opa! Hum, quase foi visto. Good. read. Always ready. oui. <laughs> Huh? Yeah, great. Done. Done. Pronto. Ready? Tell me. Here we go. Via livre! Podem subir! Let's go! Okie dokie? Yes. Calma, falta pouco. Oui. Yet. Moin. Hum. E yes. agora? right? I can imagine. Vamos lá, condutor. Phew. Phew. Uma das coisas que mais me fascina em comandos são as possibilidades. É, você pode resolver uma mesma Phew. missão de diversas formas diferentes. Você pode resolver de várias estratégias diferentes uma mesma missão. E isso é o, é o que mais me fascina em comandos. Uma das coisas que mais me fascina em comandos é justamente essa possibilidade de você resolver com diversas estratégias diferentes. Só essa missão, as possibilidades são inúmeras. Se eu quisesse, eu poderia resolver essa missão inteira com cada um dos personagens. São tantas opções que há em comandos que, que eu poderia fazer essas missões 3, 4, 5 vezes seguindo por, por caminhos completamente diferentes, ah. e ainda assim, e ainda assim ainda ia faltar coisa por ver. Incrível! All right. Follow me. Yes. Aha. <laughs> Oh. Moin. Always ready. All mine. It's all mine. It's all mine. Hã? Ah, moleque, é hora de usar o decoy! Here we are. 法。Moin. Okie dokie. We are aware, sir. Right away. Let's get going. Nu vamos em frente. Huh? Me? Huh? Okie dokie. Yeah. Me? Yeah. Ah, moleque, boa! All right. Muito yeah. bom. Me? Yeah. It's good. Done. What? Yeah. <laughs> Agreed. Ah, o espelho foi lá por fora. Ah. Huh? Mine. Mine. On our way, sir. Vamos lá. Ih, aqui tá cheio, hein? Ah, é Você deve estar se perguntando por que, que alguns eu mato na faca e outros eu nocauteio. Leave it to me. A faca é muito mais barulhenta do que o soco. Então a chance de dar errado é muito grande com a faca. No soco a chance de dar certo é maior. Mine. Ah, e outra coisa. Quando um inimigo avista um corpo nocauteado ou amarrado, ele demora muito mais tempo, ele perde muito mais tempo do que encontrando um cadáver. Ui. Viu só, ele... o ideal é amarrar, porque o inimigo ainda tem que desamarrar ele, entendeu? Yeah. É. Então você tem um tempo maior para reagir down. Então, Good. E pegá-lo por trás. Good. Entendeu? Fica a dica. I'm alert, sir. Entendeu? Ah, fica a dica. Vamos lá. Decore yeah. É. de novo. E solta o som. Good. Good. Pronto. Pega o decoy de volta. Bom, acredito que já temos Pode uniformes away, suficientes. De cima! Okay, tell me. We're listening, sir. Yes. Aqui com certeza é crucial ir no soco. Uh <laughs> -huh. yeah. facility. Moin! Good. Opa, opa, opa! Nossa, quase deu tudo errado! Moin! Moin! Nossa! <laughs> Nossa! O que foi isso? o <laughs> cara passou Gold. do lado, velho. <laughs> Genial. Always Se fosse o ladrão, mas não, é o boina verde. Como é que o cara não viu o boina verde, velho? Ai, ai. Good. okay. Okie dokie. Me? Yeah. All right. subindo. All mine. Via livre. Passa a faca neles. Ahá. Yes. Vamos lá, franco atirador. Hum. Não. <laughs> Done. Pronto. Tem um Zé Ruela aqui em cima, velho. Oui, monsieur. Descendo. Here we go. Vai, corre, corre, corre, corre, corre. Come on. Go. Ufa, falta pouco. Agora só falta o teatro e subir a torre. Let's go, gentlemen. Hã? Ah, não tem mais ninguém. Chega de sigilo. Fogo nele! Good. No. Ah, chega de sigilo. Não tem mais ninguém por aqui. Good. Hum, bolas de franco atirador. Good. Pronto. Tem ainda um recurso que eu pouco utilizei, que é você poder disparar com o franco atirador pela janela, de uma janela para outra. É incrível, é incrível. Done. My commando's calling from Colditch prison. Can anyone hear me? Loud and clear. Go ahead. We've decoded a secret plan the Nazis have to destroy Paris. They're planning a focused attack on the Eiffel Tower. The orders we uncovered were to demolish the entire city prior to the Allied forces entering Paris. One moment. Stay where you are. Okay, chaps. This is far worse than we could have expected. We're sending you a rather unusual transport that will reunite you with the rest of your commandos team in a nearby aerodrome. There you will find an aeroplane that will take you to Paris. You must avert this catastrophe. Good luck. Leave it to me. Good. Opa! <laughs> pra que sair pela porta se você pode sair pela janela, né? <laughs> yeah. Pronto, yes. vamos embora. All right. What? Mas primeiro... Yeah. <laughs> Me? Okie dokie. Yes. All of us? uh-huh. Yes? I'm ready, sir. I'm alert, sir. Muito bem, via livre. Yeah. Descendo. <clears throat> all right, all right. It's all mine. <sighs> yes. <clears throat> Team, here we go. Something else? Let's go. E agora, para encerrar, vamos pegar os bônus que ficaram faltando. Good choice, Colonel. Só que se todo mundo subir no balão, a missão acaba, hein? Fique esperto. Yes? I'm ready. <laughs> Here we tell. É incrível como um balão chega do nada e ninguém vê. Yes. yes. ha! Huh? You already. What? Huh? Mine. Okie dokie. righty? Yes. Here we go. Yeah. Good. Good. Opa! Oin. <laughs> <laughs> Good. I'm ready. <laughs> que que foi isso? O objeto mais Good. inútil desse yes. jogo são os binóculos. Os prismáticos. <laughs> Não serve nem para o franco atirador, porque ele pode mirar com a própria sniper, rifle. Aham. Nossa! This is mine. Bônus. Yes. Aha. Ah. <laughs> Agora, agora só falta se livrar desse oficial aqui. E missão cumprida. Ok. Hum, já sei. Très bien. Já sei, vou usar uma garrafa de vinho. Ah. E avante! Adiante que o Paris nos espera! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça do like. E até a próxima! Despair! set